देखिए आज हूँ कल की भगवान में मैं पद्मा जी को वरदान देते हुए शंकर और पार्वती द्वारा वरदान दिया वो आपको सुन कल की जी ने सुख से कहा सुख माने कौन तोता तो हे सुख तुम तो मेरे संदेह भाग बनकर सिंगल द्वीप जाओ और मेरे रूप और गुण के बारे में पद्मा द्वीप को बताओ कौन कहता है सुखदेव जी से शंकर कलकी जी भगवान कहते हैं कि मेरी महिमा का वर्णन तुम परमावती जी उनकी पत्नी को बताओ और उन्हें आश्वासन दो क्योंकि कल कलकी जी आगे अनुसार सिंगल द्वीप पहुँचे और को जानते हुए भी पद्मा जी के उनका दुख का कारण पूछा क्योंकि वो इधर पार्वती जी से कह महादेव जी कहते हैं कि उन्हें बता कर आओ तो तोता से कहते हैं खुद वहाँ जाकर उन्होंने तोता का रूप धारण कर लिया और वहाँ सिंगल द्वीप पर पहुँच गए इस प्रकार से उन्होंने वरदान के बारे में बताया और डरी हुई पदमा जी के ने सुख से कहा कि शंकर जी का वरदान मेरे लिए साफ बन गया है जो पुरुष मुझे काम वासना से देखता है वो स्त्री बन जाता है बन जाता है और इसे ये सुनकर शुक्र पद्मा जी को अति प्रसन्न ने संतुष्ट किया समझाया धैर्य बनाया किसको कलकी जी ने पद्मा जी को अपनी पत्नी को तो इस प्रकार से पद्मा जी को वरदान देते हुए शंकर जी और पार्वती माता पार्वती द्वारा आपको बताया कल आपको इससे आगे की कथा बताएंगे और सिंगल जी के बारे में कल को बताएंगे बोलो पद्मा बोलो कल की भगवान की